Hola, soy Mateo. Estoy acá en un video de Minecraft. Inicié, inicié este video. Soy el hermano de Neop3 GamerX. Estoy acá en Minecraft. Estoy en creativo y voy a buscar un lugar para iniciar en hacer mi cosa Bueno, eso fue rápido. Mm, pero no sé para acá. Cogeré. Eh, Cogeré. Eh, piedra. No, piedra, no, piedra. En... No, esto no are, arenisca, esta, arenisca, esta madera no, cuál madera, esta, esta madera, hmm. cuál madera más, hmm. esta, hmm. color moraditos color favorito. Em, este. Acá. Mm, ¿Qué más? Mm, este es mejor. Mm, y algo más, algo más alto. Escaleras, pero no me digáis que me salte ese Oh, sí Esto por acá. A ver, está acá. Mm. nada más. Empezar poniendo una estructura de 9 por 9 Una. Uno. ¿Qué, qué, qué me pasa? ¿Por qué no puedo? Ah.

contamos otros nueve contando esta, este. Un, un, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,

pasa Pondríamos por acá los cortes pilares de madera 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que ser 1, 2, 5.

cuatro, cinco. <coughs> Estoy un poco ronco. <coughs> Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el, y el último pilar. Uno, dos, tres, tres, cuatro, cinco. Ajá uniremos con esta madera. No quiero hablar en este instante porque estoy grabando. es un, es un video En mi próximo video haré, no sé, haré una serie de survival. Que ya saben, somos unos, buenísimos en Minecraft. Aquí haría esto, esto, por acá. mmm bien. Acá pongo el cristal moradito. Ok. Acá estará la puerta. Sería 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2.

uno dos Rompo acá y acá. A ver. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. acá y acá. 1, 2, 3, 1, 2. Vamos a 3, 3, sí. Perdón. Perdón por el atraso. <clears throat> Mm, si ahí, no si ahí lo escuchaste es muy mal, es que el, micro, mm, me estoy alejando un poco del micro, micrófono. Coge la puerta, que es lo que me faltó. Esta. En, pongamos una y acá pondré esta madera. Paso. A ver, así. Pondré acá esto, así, así. sería uno, y acá sería... Bueno, si estaría bien, así que sería así. Y no quedó simétrico, pondré morado, ya se lo dije al principio, bueno, casi al principio, que me gusta el morado. Así que... Hmm, Acá pongo esto. Hmm, no sé. Ya sé de qué va a ser el material del suelo. También tengo otra casa que está en otra partida mía que se, las mostraré en otro video. Faltó coger la valla. ¿Dónde está la valla? A ver, ¿dónde están acá? Ocfran, sí. Haré un mini patiecito de, de 10 por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uno así Soy un chaval, soy ya. A ver, así estaría bien ver, acá pondría papaya. 1, dos. ¿Qué me pasa? Cojones. ¡Ah! Papayas. En serio, pienso demasiado en las papayas. Una, dos. 1, 2, 3 y 3. Caería puerta de valla. Que la puerta de valla está en redstone. Mm, esta. Quitaré todo esto. odio. Madre Minecraft man, ¿Cómo es que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba el personaje del creador de Minecraft? No lo recuerdo, no lo recuerdo, no lo recuerdo porque soy un cacahuate. No lo recuerdo, esto me quedó muy mal, me quedó súper mal. Mm. <sighs> Ya sé lo que haré, pondré los acá para que quede más bonito acá en los costados de las ventanas. Haré esto porque soy un caca cacahuate pero el suelo sí sería de A ah, porque somos unos, unos cracks. Ah, no sería así, sería así, para que seamos los más lindos, los más lindos, los más lindos. recuerden que hermanos tres Gamer X. Acá tengo. Y denle like. En serio. Estoy Uy. Pucha, que ya casi lo finalizo. Finalizo este. ¡Ah! Bueno, no, no sé por qué me falta. Eh, no sé hablar. Apenas tengo 8 años, cumplí el 15 de diciembre. Este video ya se me hacen en el 2017. Me veo 777 dejadme en los comentarios cómo quedó, cómo quedó esta casa. Pero me falta el techo. Mm, ¿Cómo sería el techo? Mm. se doy una morada. Ya, ya sé cómo hacer el techo. What happens to me? Nos tardará un mi... Bueno. Voy a hacer... No sé, más... Unos cuantos... No sé. Em, algún día subiré un video jugando The Walls. Ya saben que soy muy malo en Minecraft. Bueno, no saben que soy muy malo en Minecraft. Ah, siempre cuando juego a Minecraft en Survival, siempre me muero la primera. Siempre. Oh, ya, soy. cuando me pasa eso, en creativo, mientras. Oh mmmm mis hermanos allá están hablando. Mi hermano Pablo y mi hermano Juan, que es mío 3 Gamer X. Ok, ya terminé todo esto. Acá pondré esto. No. A ver. sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. No, eso no necesitaba. Esta casa sería de un solo piso. <laughs> Soy muy lindo. Si no han visto mi canal, bueno, el canal de mi hermano Juan, les pido que lo vean, se suscriban, que sus videos son muy buenos. Mm, pero jamás me lo he visto, solo me he visto un video. También a, los que sean fans de Pokémon, también les dejo mm, también les pido que se suscriban porque hace videos sobre Pokémon ha hecho demasiados videos, incluso haciendo batallas con mi hermano Pablo. Soy muy malo en Minecraft. Soy muy malo en Minecraft, soy muy malo en Minecraft. Soy muy malo en Minecraft, soy muy malo en Minecraft. Mi hermano Juan es muy bueno. Soy muy malo en Minecraft, soy muy malo en Minecraft, soy muy malo en Minecraft. Em, también haré videos sobre mods, comandos. Mm. Mm. Mm. A ver, a ver, a ver acá. Sí. tu, acá una escalera así. Chaval. Les pido a Vegeta767, a Rex que por favor vean el canal de mi hermano Juan. Mentiras siquiera le hablo a nadie. Yo soy nada. Nada. Nada. A ver. Escalera, escalera. Acá. acá. Ah. Escalera ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí ok y acá así que pondría así así así así así así ¡Ah! así así y así así ya me estoy cansando demasiado de oprimir el botón del mouse. ¿Qué me pasa? Casi pongo un pedazo de tierra ahí y eso no mola. yo acá. Me falta por acá. ¡Ah! Sí, por acá. Keifer. Nada más. Simplemente escuché de Vegeta 777 o de Vegeta 777. Bueno, mm, empecé pues a ver Mm, en el 2016 escuché de él y empecé a buscar y, primero empecé a ver de Minecraft, después Apocalipsis Minecraft, después Zona Minecraft, después The Walls, Equards, Skywars. Vegeta tiene demasiados videos de Minecraft. Viernes me he visto bueno solo me he visto un video en el que lo subió el viernes esperen quito esto que eso me molesta demasiado a ver ya terminé a ver el ya lo terminé mm, mm, mm, esperen un segundo Chao, nos vemos en el próximo video. Chao.